Saklımına yoklayım Kimlere, kimlere Bıraksam gitsem bilmiyorum zaten düşen diline Bıraksa istedim ilk on bin on bin dolar kimlere Kafama göre takılıyorum Kimlere Take you by Tatlım yine yok kaygım Kim ben, kim ben Baksam etsem biliyorum zaten düşen birine Ben soliste Louis Combino Minola kim benim Kafama göre tıklıyorum Because Aklımda yok kaygım Kime, kime Dalsam etsem bilmiyorum zaten düşsem diline Backstory still we coming, coming